chanteur de rap ont été Malheureusement, c'est une info. بلادنا اللي نويت ونسكن بلاد احياء رئيس جمهورية نفسي بومية عالخنا ننويت ونسكن بلاد أحيرة جمهورية نفسي عشنا في بلد الخبينا كلو شارع تخرج تسمينا ني لا يعنينا القفة كاينة صوبة ماكلينا سلطتكم قدرها ضايع خيط كيف بزازل امنينا تونس الدخان تزيري خويا والعلوش اسباني شعبي باك معطاكا كان في راسو افغاني حكومة عهرة قطرية رئيس موريتاني عرفوكم شاذ جنسيا فاسد مش بالعاني كان جيت نتبعت دربها صراحة حصاني نظامك طريقة كده بوظي دقيقة ما يحبش اللي حقيقة اللي كان حبسنا كده صارت اللي رجع اخوكم من حمى عتيقة خد ربنا يخلي جراي جمهورية الناس بل ولا دلت نكون فشل ولا بلا برشا بطل قليل احنا تحليلة كل ليلة هون تعشر ابو العيد يجي ما بيدو حيل على عيلته قليلة انا فرح نسيت بلدكم كلها سذاجة مجتمع ملك علاجة صاحبي صايف منكم متملح بيلعب بالشيعة الممتازة راية في بلدكم بالسكات حقنا فكوه لسكات الدنيا عطتنا بظهرها انا كان هجبنا منها الاولاد I'ma do my thing. I'ma, I'ma do my thing. Uh, uh, uh, نويت ونسكن بلاد أحيرة الجمهورية نفسي بومايي عالخنادة نويت ونسكن بلاد أحيرة الجمهورية نفسي بومايي أما بومايي أما أما تونس بلادي مقرفة وزيرها فاقد شرفة الحمامة طلعت حرفة شعب فيها تغش مسؤول كذب كي حالفة على حقوقنا تلفة كركرها وغلطة طرفة وسدنا كنا الرش عيشتنا معاكنا نا شباب وحومنا معاك وانا ما قدر مقدسة بدل مخ مخدرة حروف نملاك والناح وم في ريوس هم خرب قام من ظلم معروك هم صرف قام سلطة تلعب في الخرب مخرب مخربها ابني مطرب قام شعبي في حقه متواضع في بلادكم كل شي خاطئ حتى ارهابكم رومانسي يتمارس فوق الشواطئ عمري بالرشد ناحته قلبي ذاقت مساحته خاف كان ربي اللي نوحده ونيك الامم المتحده تجو من روقه لو فتح كان دوقه جيبوا لي تطلع فوق فوق تكتحوا يوقع ساعه دوقه دوقه دوقه فقط كانوا ممكن تحبط على تطبيق خلاص الطاح يا عربي توصل بصي فوق الامريكان والباسطة فوق الامريكان والباسطة لايف وماكي عالخنا انا وين تونسكم بلاد احي رئيس جمهورية نفسي بغماية عالخنا انا وين تونسكم بلاد احي رئيس جمهورية نفسي بغماية اما اما بغماية اما بغماية اما اما لايف وماكي راسي خطير ليك السلطة بدون تبرير قانون وقم كتف وضرير الله يرحم ولاد الحومة اخواتي برهم وتنقير برهم وتنقير